Hello semua apa khabar? Dalam video ini saya nak memberikan sedikit tips untuk cara menyediakan video pengajaran dalam Google Classroom. Um, seperti mana yang kita tahu kalau dalam Google Classroom kita lebih suka uh, upload bahan-bahan bacaan, nota, slide dan seumpamanya. Tetapi timbul kadang-kadang situasi di mana pelajar tidak faham apa yang kita dah upload dan kita perlu memberikan penerangan dan cara paling senang untuk memberikan penerangan ialah untuk membuat video pengajaran berdasarkan kepada bahan-bahan yang kita telah upload umpamanya slides. So, di sini kita boleh gunakan aplikasi yang dinamakan Loom. Uh, pergi sahaja ke Google and typekan Loom for Chrome. Loom, eh? Loom for Chrome. Dia akan keluar yang ni, extension di browser. Kita perlu gunakan Google Chrome and dia akan tekan install kat sini saya dah install so dia dia tak tak perlu install lah Okay? kita dah install loom for chrome tu kita akan nampak belah uh, kanan atas ni icon loom for chrome untuk di google chrome ni so untuk mulakan recording kita kita hanya perlu sign in dulu kalau belum dia akan keluar sign in di sini kita ada tiga pilihan screen dengan kamera screen sahaja ataupun kamera sahaja. Buat masa ini saya tidak dapat gunakan screen dengan kamera sebab kamera saya sedang digunakan untuk rekod pasal drone ni. So nampak tak bila kita tak activate uh, kamera kita dia akan keluarkan gambar kita uh, melalui uh, account kita di Loom lah. Kalau kita guna Gmail dia akan keluarkan gambar kita yang uh, di Google tu. Alright. Tapi tak apa kalau kita rasa tak sesuai nak tunjukkan muka kita ataupun wajah kita dalam penerangan kita boleh buang. Tapi biasanya tip saya ialah pelajar lebih suka kalau ada nampak muka kita dalam uh, sedikit pener- video penerangan sebab uh, dia rasa lebih personal kalau dia hanya tengok slide tanpa muka hanya dengan suara kadang-kadang dia tak tak rasa ada elemen uh, interaktif tu kalau tapi kalau rasa malu sangat tak apalah tak perlu tunjuk lama-lama kan boleh tunjuk sekejap lepas tu bagi ke screen sahaja so okay, bila kita dah siap semua ni kita tekan start recording dia akan tanya apa yang kita nak share So contoh saya nak share screen saya keseluruhannya, saya tekan share. Countdown tu akan keluar. And then bila dah siap, kita mulalah buat penerangan kita. So contoh untuk slide ni, kita dah buat penerangan semua siap-siap. Dah settle, dah selesai penerangan kita. Just tekan butang loom fulcrum di atas ni lagi ataupun tekan stop sharing. So contoh kalau saya tekan sini, dia akan automatic ke account loom kita tadi and then dia akan cuba letak slide tu nampak tak dah siap-siap di sini so caranya mudah kita boleh copy link ini masuk ke Google Classroom tekan material ataupun bahan video explanation for topic 1 Okay, contohnya lah video explanation for video 1 and then kita hanya perlu add link So pastekan link kat sini, copy paste, add link. So loom punya link tu dah ada. Kita pun tekan post. Ataupun kalau kita tak nak cara ini, cara yang saya lebih suka ialah kita download dulu. Right, download dulu video ini, kemudian kita upload ke Google Classroom ataupun kita upload ke YouTube lepas tu share balik. Kenapa? Sebab kalau kita share dalam Loom ni kadang-kadang dia limited dia akan delete video ni. So lebih baik kita backup dulu siap-siap. Lagi satu kalau kita dah uh, save dalam desktop kita kita boleh share melalui WhatsApp dan semua tu lah. So nampak tak bila saya dah share sini bila saya klik pelajar dapat terus pergi ke link Zoom ni dia dapat tengok video. Itulah buat penerangan kita. Okay sedikit tips tentang video pengajaran ni kalau boleh kita kurangkan um, video-video um, yang panjang ya, buat dalam 3 sampai 5 minit pun dah cukup untuk bahagian-bahagian yang perlukan penerangan lanjut so kita boleh susun beberapa video yang sesuai untuk topik-topik yang sesuai ataupun bahagian sesuai tidak perlulah panjang-panjang uh, bila pendek uh, pelajar dapat uh, lihat video tersebut dengan lebih cepat dan tidak perlu menggunakan akses internet yang laju Okey. Baiklah, itu sahaja tip untuk kali ini. Uh, nantikan video-video saya yang seterusnya. Terima kasih.